Welcome to Minecraft 100 Days Dan Di episod kali ini aku akan membuat mod farming ya guys Ya yang bikin XP tu ya kan Ya kalau kalian kalian tak tahu ya Mod farming itu contohnya seperti kalian bunuh zombie kita dapat XP gitu ya kan Ya seperti itulah yang saya mau bikin ya guys Jadi ya enjoy the video Hari ke-31 aku melakukan rutinku seperti hari-hari ku sebelum ini Dan aku juga mengganti armor ku Setelah mengemas inventory ku, aku di sini hanya bawa putar-putar menunggu temanku untuk join tapi dia bilang mainnya kemudian. Jadi ya aku mengakhiri day 31. Welcome to the Little tiga berdua dan hari ini aku akan memulai membuat file mob ya. ya. ini cukup penat juga ya dan memakan ratusan blok guys. No problem guys. I'm doing all the best. Mungkin dari kalian sudah tahu bahawa episod kali ini sama seperti episod keduanya yang hanya berfokus pada bulnya aja. Hmm. Bang, katanya hanya di episod 2 aja. Kok di episod ketiganya masih building aja. Ya, gua di sini minta maaf banget jika kalau gua ada melakukan hal yang sama berterusan. Ya, alasannya kerana biar wordnya atau pemandangan videonya enggak bodoh-bodoh gitu ya, guys. Kalau di sini aku ter terlalu cepat untuk ke the end gitu terasa kayak speedrun ya kan, bukan survival gitu. Iya, iya, saya tahu ada YouTuber lain yang ke, ter, terus ke DN dan ya survival terus ya tapi gue di sini mau ke DN nya mau di last episode aja ya kan ya itu aja yang gue mau sih jika kalian jika, jika kalian ada saran gitu ya sila di komen aja guys ya percuma di komen kalau <laughs> kalau gue yang di nggak diikut <laughs> ya gak, gak apa guys gue ikut guys sekali lagi mohon maaf guys Welcome to day 34, 34 Dan hari ni sepertinya saya kebanyakannya mati ya. Dan kerana enggak ada yang penting di episode kali ini Jadi aku hanya memberi klip-klip video apa yang gua lakuin aja guys Okay guys Kalau di sini kalian boring melihat hal yang sama gitu Kalian bisa nonton dikit kemudian Ya nonton video lain gitu, episode lain tu Dan ya yeah. gue juga boring sih kalau bahas yang sama gitu nonton yang sama gitu kayak gak rekomen gitu gak gak boring apa nonton hal yang sama gitu ini ya sambung ke videonya Welcome today 36 36 dan hari ni sepertinya saya enggak banyak bercakap gitu ya kan kerana ya mau bilang apa pun gua still fokus juga ya guys. Kan, mohon maaf guys. Jadi ya sambung ke videonya aja guys. Ya kalau kalian boring bisa lanjut ke next episode. Ya kalau kalau kalian mau lihat progresnya ya sila tonton aja. Okay. Okay guys, aku sudah begini jadi aku harus menunggu dalam satu hari di Minecraft itu. Ya gitu lah kan. Jadi ya untuk melihat resort itu. Okeylah. Okay guys, aku sudah kembali jadi ya kita melihat resortnya. Ya, lumayan banyak juga ya guys. Tapi kalau kalian mau ha-, mau XP ni ya, kalian harus letak air di atas. Jadi ya, kita harus bikin airnya di atas jadi ya. Tunggu saja guys. Tonton saja guys. Ya itu aja. Welcome to day 14, 40 Dan hari ni setelah lamanya aku membuat kerja ini ya Akhirnya siap dan ya Kerana udah day 40 jadi kita harus membuat penutupan Thank you so much for watching guys And see you guys in the next video Ya di next episode aku mau ng- ngapain lagi ya hmm, Bakal menarik nanti ya Ya gak menarik banget lah tapi, tapi ya Doain aja Okay 拜拜。